Bien, merci de votre accueil. Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Puel, euh, enseignant chercheur à l'ENSFEA, tout près d'ici. Et j'ai été invité donc, pour vous parler de nos travaux de recherche dans le domaine euh, du paysage, plus précisément de la vision appliquée à la thématique du paysage. Alors, quels sont nos, objectifs euh, Pour vous faire la genèse un peu de ces travaux, euh, on a commencé à s'intéresser à ces questions euh, en fréquentant nos collègues géographes de l'environnement, euh, qui nous montraient quelles étaient leurs réalisations en termes d'observatoire photographique du paysage. Et pour un informaticien, quand on voit ça, la question qui se pose immédiatement, c'est qu'est-ce qu'on peut automatiser dans ces traitements Parce que dans ce qu'on voyait, c'était essentiellement de l'expertise humaine et du travail qui nous semblait assez fastidieux, d'étiquetage, d'identification, de gestion de séries diachroniques, tout ça nous paraissait très manuel. Donc on s'est dit qu'on allait pouvoir peut-être euh, apporter un petit peu d'aide euh, du fait des outils de la vision par ordinateur, et en particulier euh, de concourir à ces objectifs qui sont ceux des observatoires photographiques en général, donc de documenter les paysages constitutifs d'un territoire, de suivre leur évolution, et puisque le multimédia et les outils euh, informatiques et web nous le permettent, rajouter de l'information supplémentaire, donc croiser les médias, à l'image fixe, ajouter euh, du son, documenter des paysages sonores, euh, la vidéo nous permettant de réaliser des transects paysagers, des capteurs, et vous, aurez tout à l'heure un petit aperçu ce qu'on peut faire avec, permettant d'objectiver un certain nombre de mesures effectuées sur le paysage, aussi bien au sol qu'en image aérienne, donc photo-aérienne, éventuellement satellite, mais je le cite euh, pour, le principe, mais à ce jour on n'a pas eu l'occasion de traiter l'image satellite appliquée à ce genre de projet. Euh, de la cartographie, bien entendu, toutes ces informations ont vocation à être euh, portées par un support cartographique. Euh, et d'autre part de gérer la dimension temporelle, c'est-à-dire constituer <coughs> des séries diachroniques qui permettent d'analyser au fil du temps la manière dont ces paysages, dont les mesures qu'on a effectuées évoluent. Et puis, puisqu'on est connecté au web, pourquoi pas essayer de trouver des informations qui permettent de compléter nos mesures parmi les informations disponibles à un instant donné sur le web. Donc ça peut être des informations relatives à la météo par exemple, mais aussi euh, des modèles numériques de terrain, mais aussi pourquoi pas si on s'intéresse aux aspects nocturnes du paysage, on en parlera tout à l'heure, rajouter à tout ça des données de type éphéméride, savoir quelle était la phase de lune, quel était le niveau d'éclairement au moment où les, données ont été, euh, acquises. Pour l'instant, on a travaillé essentiellement sur deux terrains d'études. D'une part, la commune de d'Euzeville-Tolosane, nous y sommes. Euh, ce projet-là est euh, porté, on va dire, par la commission environnement et développement durable, donc on essaie de documenter euh, les paysages de la commune de ville, en particulier euh, pour concourir à atteindre les objectifs de la Convention européenne du paysage. On essaie de mettre en œuvre ce qu'une commune est capable de mettre en œuvre dans ce domaine-là. Mais par ailleurs, d'un point de vue euh, expérimental, pour bénéficier de séries diachroniques un petit peu intéressantes, un petit peu spectaculaires à traiter, on a obtenu l'autorisation de nos collègues de Clermont-Ferrand, Pierre-Angelvin et Christian Guy, euh, d'utiliser leur cliché de l'observatoire du chantier de l'autoroute A89. Donc vous verrez, c'est une, illustration que j'utilise régulièrement dans ces slides, euh, ben, parce que c'est un travail qui est très exhaustif et qui illustre parfaitement ce qu'on aimerait obtenir avec d'autres territoires. Alors quels sont les scénarios d'utilisation euh, des travaux que je vais vous présenter d'une part, à l'échelle d'une commune ou d'un établissement euh, euh, de, de intercommunale, euh, comme ici, ça peut être le SICOVAL par exemple, qui serait intéressé par, ces travaux. L'objectif numéro un, c'est de répondre aux attentes de la Convention de Florence. Donc, d'un point de vue patrimonial, assurer le suivi à long terme des paysages qui constituent un territoire. D'autre part, à moyen terme, être capable de réaliser des études d'impact par exemple, il n'y a pas si longtemps, euh, il y a un échangeur d'autoroute qui a été créé à Montgiscard. Ça pourrait nous intéresser de savoir comment c'était avant, comment ça a été pendant les travaux et euh, comment ça a été réaménagé ensuite, quelles sont les reprises de végétation, euh, quels sont les impacts sur le paysage sur le moyen terme. Et d'autre part, ben, toujours pour la décision publique, c'est des outils d'aide à la prise de décision. Par exemple, si on raisonne un règlement de publicité pour une commune, avoir un audit un peu objectif de ce, qu'est l'impact actuel de la publicité sur son territoire. Ça peut très bien être porté par un projet de ce type. Ou bien si on raisonne la réduction de l'éclairage public, objectiver ce que sont les, les, niveaux d'éclairage sur la commune, euh, ça peut être aussi quelque chose dont on garde trace au travers d'un observatoire. Euh, Souvent, quand on parle euh, paysage, en particulier mes collègues géographes, ce que j'ai en tête, c'est, euh, assez régulièrement, c'est des choses plutôt sensibles autour du paysage, autour du ressenti, etc. Euh, ce qu'on essaie d'apporter également dans, ces scénarios d'utilisation, c'est des choses tout à fait objectivables, hein, des, choses quantifiées, par exemple des, mesures de capteurs. Ça, peut, ça remplace évidemment pas, mais ça peut compléter les différents regards portés sur un paysage. Euh, par ailleurs, euh, dans la mesure où euh, j'exerce dans une école de formation de profs, donc l'équivalent de l'ESP du ministère de l'Agriculture, l'INSPEA, un des intérêts de nos travaux de recherche, c'est de voir ce qui est transposable dans l'enseignement du second degré, c'est-à-dire en quoi est-ce que ça peut être utile aux formations des différentes classes de lycéens. Donc par exemple, on se rend compte qu'un outil comme celui que je suis en train de vous présenter permet pour des enseignants de géographie, d'aménagement, de SVT, des différentes disciplines enseignées dans le secondaire, de travailler avec des jeunes sur la lecture de cartes, le croisement d'images aériennes et d'images au sol, euh, de conduire des projets pluridisciplinaires sur la durée, par exemple constituer un observatoire thématique sur tel ou tel thème de leur territoire, un observatoire de la biodiversité, un observatoire de ceci ou de cela, qui peut être porté par euh, un outil informatique comme euh, celui que je vous présente. Et d'autre part, on parle beaucoup de jeux sérieux dans la, pédagogie actuelle. Euh, des thématiques de jeux sérieux autour de ces domaines-là peuvent être autour de choses assez similaires, une chasse au trésor par exemple. En utilisant les ressources proposées par un observatoire, on va pouvoir essayer de refotographier des lieux qui ont été indiqués. Ça c'est un projet qui a été conduit l'an dernier par le conseil départemental de Haute-Garonne il y avait des missions de refotographie de sites et de, et bâtis, par exemple, à monte Ou bien, euh, pour, des élèves, la création de nouveaux spots qui répondent à des thématiques données par les enseignants. Donc, par exemple, on va chercher du petit patrimoine euh, dans le périmètre immédiat du canal du Midi. Voilà votre mission. trouver euh, un objet qui répond à cette consigne, photographiez-le et portez-le sur une carte. Voilà des thématiques de jeux sérieux qui pourraient être utilisées dans l'enseignement secondaire et qui seront expérimentées sur le, sur le lycée Rosaire à partir de l'année scolaire prochaine. Alors, tout ça, je vous l'ai dit, c'est porté par la cartographie, donc là je vais parler un petit peu d'informaticien maintenant. Euh, d'un point de vue technique, c'est essentiellement supporté par une bibliothèque qui s'appelle Leaflet, euh, donc une bibliothèque JavaScript qui nous permet de, manipuler des formes de cartes. Donc différentes couches de base soit cartographique, soit image aérienne. Euh, là, tout est possible, hein. il suffit d'avoir les bons connecteurs pour euh, récupérer de la donnée chez IGN, Nasri, etc. Et ensuite, des couches additionnelles, donc vous voyez sur cette petite copie d'écran, euh, des spots, des, une polyligne qui correspond au tracé d'un parcours, des polygones qui peuvent évidemment matérialiser des aires sur lesquelles on va documenter l'information. Donc image aérienne, c'est ce qu'il y a de plus cher, euh, ça pourrait être du drone, peut-être un peu moins cher l'acquisition, mais les difficultés de l'acquisition à partir des règlements actuelles actuels vont faire que ce sera peut-être euh, tout aussi compliqué si ce n'est plus. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux que de se connecter évidemment à des fournisseurs publics d'imagerie aérienne. Alors, l'un des premiers travaux qui a été réalisé autour de la reconduite des, points de vue a été fait euh, dans le cadre d'une thèse qui a été soutenue euh, cet automne. Euh, la doctorante a développé une application mobile qui fonctionne selon le, scénario suivant. Lorsqu'on est sur le terrain, à proximité d'un lieu qui a déjà été photographié, qui fait partie de notre base de données et qu'on souhaite reconduire. L'application mobile se connecte sur le serveur qui va nous indiquer l'orientation et la distance du point le plus proche, donc du point d'intérêt le plus proche, on va se rendre sur place, on aura sur l'écran du téléphone mobile l'image précédente qui avait été photographiée, en fait il va s'agir de la reconduire. Donc on refotographie euh, la scène, ensuite le logiciel fonctionnant sur l'application mobile va nous permettre de la segmenter. C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisateur, en utilisant son doigt et euh, l'écran tactile de son mobile, va identifier euh, différentes classes sur euh, l'image qui constitue la scène. Ici, par exemple, on aurait des voiries, de la prairie, du bâti, du ciel, de la végétation, en donnant des échantillons. Échantillons de chacune des classes différentes, et le logiciel va lui-même effectuer une segmentation et un étiquetage des différentes classes qui ont été identifiées sur l'image. Et l'image de cette segmentation et l'image de reconduction vont être envoyées renvoyé vers le serveur pour alimenter une image de plus dans la série diachronique qui, constitue, euh, qui correspond à ce point d'intérêt. Parallèlement à ça, on a une application web donc qui permet euh, côté utilisateur d'aller consulter ce qui est euh, sur le serveur. Je vous en fais une petite démonstration rapide. Donc, hop, je vais dézoomer. Voilà, là on est sur le tracé de l'autoroute A81 on a un certain nombre de points de vue qui ont été identifiés. En voici un, donc il s'agit du viaduc de Tulle. Voici des images qui ont été réalisées de ce viaduc à différentes dates, elles sont indiquées à côté. Et vous avez dans la colonne de droite la segmentation qui correspond à cela qui a été effectuée. Euh, alors là, à cause du vidéoprojecteur, on n'a peut-être pas accès à toute la partie droite de l'image, mais là-dessus, on peut voir que la prairie est en vert, euh, non, la prairie est en blanc, la forêt en vert, le bâti, le pont est en rouge, les chemins doivent être en orange, le ciel en bleu. Et donc, on a un outil qui va nous permettre de comparer une ou plusieurs images. Alors, par exemple, je vais sélectionner des photos tout d'abord, et ensuite je vais faire appel à l'outil de comparaison qui est ici. Je peux empiler les différentes images, et ensuite, en jouant sur la transparence, je peux voir, faire apparaître ce qui se situe dans l'image qui est en dessous, et donc en quelque sorte réaliser la construction étape par étape euh, de ce qui a été modifié dans le paysage. Bien entendu, pour que ça fonctionne, il faut que les images soient extrêmement bien calées. Donc pour ça, ça requiert qu'on dispose d'un marquage extrêmement précis du point de vue lorsqu'on reconnaît les images. Et par ailleurs, je ne vous cache pas qu'il y a un petit bout de Photoshop pour recaler manuellement les images pour que ce soit parfaitement fait un recalage euh, automatique, logiciel, est très difficile parce que trouver des points d'appariement pour recaler les images, lorsque les pixels changent autant d'une image à l'autre, alors certes c'est une piste qui paraît jouable, mais c'est en réalité très difficile. Donc si je reviens en arrière, euh, on peut de la même manière comparer les segmentations étiquetées, et donc ça, ça va nous permettre de voir, par exemple, que euh, une zone de prairie, diminué ou que l'emprise d'un bâti a augmenté, ou etc. On peut avoir des informations un petit peu quantitatives sur euh, l'évolution du paysage. Hop, je reviens au diapo. Euh, la deuxième chose à laquelle on a pensé, c'est de réaliser des transects paysagers. Alors le transect paysager, on se l'imagine comme étant une vidéo qui nous permet de passer de manière continue euh, au travers de différents paysages qui constituent un territoire. On pourrait imaginer ici, ça, a été tourné en Zeville, démarrer au canal du Midi, traverser des terres agricoles, traverser du périurbain, arriver vers le cœur de village, et ensuite repartir vers des terres agricoles de l'autre côté du village. Ça, idéalement, c'est une belle ligne droite et un tournage avec un drone. Le problème, c'est que la réglementation actuelle le permet plus difficilement. Donc j'ai utilisé le drone du pauvre. Enfin, pas tout à fait. Le drone du pauvre, ce serait un VTT. Là, je l'ai fait avec moto en réalité mais euh, simplement pour vous montrer, bon, euh, vraiment rien de spectaculaire. La seule chose intéressante d'un point de vue informatique, c'est qu'on a superposé sur la vidéo le tracé GPS du parcours qu'on a suivi, et on, sur, euh, surimpressionne aussi sur l'image les coordonnées GPS en temps réel et, l'altimétrie en temps réel. Et donc, le petit tracé que vous avez ici, sur le côté de l'image, je vais mettre la vidéo en pause, c'est très exactement le tracé que vous pouvez retrouver sur la cartographie qui est ici. En fait, c'est une polyligne qui est, qui est, incrustée sur la vidéo avec euh, une modification en temps Alors, de la même manière, on peut traiter euh, du paysage sonore. Donc là, on est tout près d'ici, donc c'est l'ambiance sonore que vous avez à l'INRA, c'est la même. C'est-à-dire que euh, on a des oiseaux, on est dans une ambiance de lotissement, on va dire, et avec un bruit de fond très régulier sur les coteaux ville, des avions qui passent et qui vont atterrir à Bagnac, ou bien selon euh, qu'on a du vent d'OTAN ou du vent d'ouest, ça peut être aussi le bruit de fond de l'autoroute qui n'est pas très loin d'ici. Ben, on peut très bien envisager d'avoir différents spots sur cette carte qui documentent les ambiances, les paysages sonores de différents endroits de la commune. Ok, euh, le, petit équipement que vous avez ici, alors ça c'est une réalisation maison, ça a été fait on peut dire par le, Fab Lab euh, de l'ENSFEA. C'est un système d'acquisition multicapteur, donc qui est composé d'une carte électronique sur laquelle on a euh, assemblé un certain nombre de capteurs, dont un GPS qui nous permet d'associer la position de l'endroit où sont effectuées les mesures. Euh, les mesures elles-mêmes concernent température, humidité, pression atmosphérique, qui nous permettent de calculer des informations supplémentaires, comme le point de rosée, comme euh, euh, une altitude ramenée euh, au niveau de la mer. L'éclairement, et ça, ça va nous intéresser dès lors qu'on va parler de politique publique de réduction de, l'éclairage. et le niveau sonore, donc une mesure de décibels de pression acoustique. Donc ça, ça nous permet, en allant sur le terrain, de lancer un cycle de mesures qui dure une minute par exemple, et ensuite d'importer automatiquement, puisque cet appareil peut se connecter au modem d'un téléphone portable, quelque chose comme ça, exporter ça vers euh, le site web que vous avez vu, euh, et donc de bénéficier d'une épingle sur la carte avec les mesures de capteur associées. Donc ça, par exemple, ça permettrait sur un travail sur la réduction de l'éclairage public d'objectiver les mesures qui ont été effectuées, de voir à cela s'y sont associées des ambiances sonores particulières et de travailler avec les citoyens sur des questions de sentiment de sécurité ou sentiment d'insécurité, etc., qui sont liées à l'éclairage au niveau des larmes. Voilà, complément aux mesures, je vais terminer très rapidement. Euh, on peut rajouter à tout ça, au moment des mesures, euh, les données météo qu'on va aller récupérer euh, sur la tour de contrôle de l'aéroport voisin, ici Blagnac, euh, des données d'éphémérides comme euh, les heures de crépuscule, lever soleil, euh, coucher de soleil, phase de lune, etc. On peut bien entendu rajouter du dessin, des croquis. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est des ambiances d'éclairage qui ont été réalisés par une étudiante en stage dizaine de l'espace sur différents points d'intérêt de la commune. Là, c'est le carrefour, tout proche ici, le carrefour chemin de Bordeaux Rouge, tel qu'il est éclairé la nuit. C'est un petit peu Disney Paris, tous ces éclairages. Euh, ça, c'est un chemin de lotissement avec les fameux globes lumineux qui éclairent plus le ciel que le sol. Voilà, et puis des documents, alors documents, tout type de fichiers, documents d'urbanisme, atlas de paysage, euh, documents d'hydrologie, de géologie, etc., associés à un périmètre, à une heure. Là, par exemple, un document typique, c'est euh, stage d'étudiants du master géode de Jean Jaurès, qui ont constitué un observatoire photographique sur la commune de Zeville en répertoriant les points d'intérêt qui allaient être soumis vraisemblablement à pression foncière et à, évolution au fil du temps. Donc euh, ces points d'intérêt sont documentés dans, un document associé à, la carte évidemment. Voilà, donc les conclusions des travaux présentes là, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que ces concepts ont été validés séparément. C'est vraiment d'un work in progress qu'il s'agit vous n'allez pas pouvoir visiter un site web qui répertorie de manière exhaustive tout ce que je vous ai montré. Chaque composante fonctionne séparément, et l'intégration de tout ça, c'est un travail qui reste à faire, qui n'est pas encore réalisé. Euh, on pense qu'il y a un intérêt réel pour les collectivités territoriales. il y a déjà une commune qui manifeste son intérêt pour ces travaux-là. Euh, les aspects pédagogiques, euh, là aussi, ça a soulevé l'intérêt d'enseignants. Il reste à voir si les élèves adhèrent et euh, comment ils s'approprient ça. On le saura l'année prochaine. Et puis on aimerait rajouter une composante qui n'existe pas encore, c'est l'aspect participatif. On parle beaucoup de sciences participatives, collaboratives, citoyennes, etc. Ça, ça pourrait, en utilisant une application smartphone, <coughs> ça peut avoir vocation à être un outil citoyen participatif à les gens qui alimentent et qui enrichissent les données que vous avez ici. Et par exemple, pour des points d'intérêt, on pourrait déployer des QR codes sur le terrain, sur des affichette, pour que les gens sachent qu'il y a de l'information à l'endroit où ils se trouvent. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.